hello and welcome friends C language सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है सी लैंग्वेज की सी लैंग्वेज में आज हम बात करेंगे वाइल लूप के बारे में ठीक है यहां पर देख सकते हैं एक वाइल लूप मैंने लगाया है और यहां i is less than equal to 5 किया है लेस देन इक्वल टू यानी 5 तक चलेगा ये और i में इनिशियलाइज कर दिया है 1 ठीक है अगर मैं यहां से कंपाइल रन करवाता हूं ये देखिए ये कंपाइल हो गया ये फिर रन हो गया तो यहां पे 1 से लेके 5 तक की वैल्यू प्रिंट हो रही है क्या होगा अगर इसको हम कुछ तब्दीली करते हैं बदलाव करते हैं चलिए यहां पर चेक करते हैं अगर मैं यहां पे कर देता हूं 20 ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या किया मैंने 20 किया और यहां से मैं कर देता हूं i वैल्यू 5 यानी इनिशियलाइजेशन इसमें 5 से कर दिया मैंने कंट्रोल एस किया और अब इसको यहां से करवा लेते हैं रन पहले ये एक बार कंपाइल करवाएंगे क्योंकि प्रोग्राम में चेंजेस हुए हैं कंपाइल किया आप यहां से रन करवाते हैं तो ये रन जैसे ही करवाएंगे तो ये 20 तक प्रिंट होगा क्योंकि यहां लेस देन इक्वल टू दिया गया अगर मैं ये इक्वल टू हटा देता हूं तो ऐसे कंडीशन में ये 19 तक प्रिंट करेगा तो एक बार पुराने पहले कर देता हूं फिर इसमें इसको कंपाइल करके फिर रन करता हूं तो ये कंपाइल हुआ फिर ये रन करवाया मैंने ये देख सकते हैं अब ये 19 तक ही प्रिंट कर रहा है लेकिन इनिशियलाइजेशन 5 से स्टार्ट हुआ था तो ये 5 से शुरू होकर 19 तक प्रिंट कर रहा है उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें thank you for watching this video